What a style. Un sido al futbol i a l'altre al Mas mis. Al Mas mis dos. <laughs> és bueno.